さあどんな料理を見せてくれるかなもうできたよはいはいえい待ちどうただのベーコンなんじゃないというかベーコンだけじゃちょっと重いそれはただのベーコンじゃない口の中に入れたら野菜になるえでもどうやってそのベーコンはさ動物の命は 乗ってないだからお肉の重さを感じないそのベーコンを作るために豚の命なんていただいてないなんですって動物を殺さないでベーコンを作れたっていうの一体何をした私は豚に大怪我させただけなのだえー、私逆にひどいと思うそうあの豚はまだ生きてるまだ生きてるはずはずあ何これただのベーコン食べてるなのに私は性的に興奮してるおそ松